गाइस हाँ, भाई आप लोग भाई मुझे माइनक्राफ्ट की गाइस मेरे वर्ल्ड देखना चाहते तो भाई मुझे कमेंट आया कि आप अपना कोई पर्सनल वर्ल्ड दिखाओ माइनक्राफ्ट तो मैंने सोचा क्यों ना गाइस आप आज आपको मैं अपना अपना पर्सनल वर्ल्ड दिखाऊं और फिर से गाइस मैं तो अपने फील्ड में लेता हूँ रात की बहुत ज़्यादा मेरी मन लेकिन आज पूरा पूरा पूरा आपको इसी तरह विलेज दिख रहा होगा मगर गाइस और जल्दी से हम लोग गाइस आपको दिखाते हैं मगर से पहले कैमरा दिखाते हैं तो वेट मैं पहले ऊपर से मैंने बता मैंने बताया जो भी गई साइड पे है मेरा विलेज आप लोग देख लेते हैं हमारा घर यार वन टू थ्री डैडी खराब कर दिया करो हाँ मेरा घर ठीक लग रहा है भाई इधर को कह दिया है मेरा घर तो अगर मेरे घर के अंदर भी दिखाऊँ तो वन टू थ्री एक दफे मैं आपको अपनी सबसे मिलाता हूँ जो गई ये अपना घर ये है मेरा जगू मेरा गाइस ये है गाइस मेरा हमारी diamond diamond level max level आठ मत दे रहे ये लगी इससे मैं खाना पका चुकी मैं स्टोन कटर बनाया था और गई ये मेरे चार फुट में नाम बनाया था ये मेरे दो और हैं ये है कद्दू और ये है कपूला नहीं ये है कद्दू और ये है कालिया बहुत बड़ा कितना ही ज़्यादा मस्त लग रहा है अपना वाम वही साइड पे गई मेरे सारी बीट लगी हुई है बीट को देखने के मैं बहुत ज़्यादा मस्त यहाँ पे मेरी कैरेट लगी और बीट रूट लगी हुई यहाँ पे गए मेरे दो गे लगे हुए हैं आलू भी कर भाई यहाँ पे साइड बता तो गए मैं क्या करती हूँ और उस साइड पे है गई मेरा चिकन का फार्म और वहाँ देख सकते हो तो भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पे फंस सकता है गाइस और मतलब कि अभी रात भी होती है कल भाई वो क्या है तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ पहले पहले करके सो लेते हो गाइज मेरा सबसे अलग बेड है तो मेरा बेड जो है वो रेड सब लोग पहले सो जाते हैं मेरे जब मैं गुड मॉर्निंग स्काई तो गाइस अभी फाइनली गाइस तो सुबह हो गई है फाइनली से ये बहुत देर से मैं था फिर मेरे यहां पे तो मेरी बहुत अच्छी जगह ये है पे मुझे माइनिंग का सामान मिला था उसके बाद गाइस यहां पे मेरी कुछ दोस्त जैसे कि सब कुछ आयरन भी मगर अभी तक आयरन आर्बर बनाया हम हाँ, चीज़ें तो यहाँ पे क्या वो गए थे उसके बाद यहाँ पे तो भाई यार इसके ना भाई मेरे से सारा का सारा सामान है खाने का तो उसको मैं रख देता हूँ यार क्या यार जग्गू जा चल निकल जग्गू और फिर गाइस उसके बाद इससे लेकिन मेरी सबसे प्रीशियस थी तो गाइस देख सकते दस डायमंड चौदह मेरे पर ये मैंने आपको बताया था मैंने वो की थी ट्रेडिंग क्रिएटिव कर मेरे पे इतने ज़्यादा एमलेट्स आ गए पर गए गोल्ड आयरन बहुत सारे हैं गाइस और फिर इसके बाद चलो गाइस मैं अभी आपको बाहर हेल बोली जगह दिखा देता हूँ अगर वो है मेरी माइन और तो गाइस वो मेरी माइन है गाइस तो मैंने जगह कर थी ताकि मुझे पता चल जाए और अभी गाइस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मुझे और इसी माइन से मुझे डायमंड मिले तो अभी यहाँ से हम जल्दी जल्दी से नीचे जाते हैं सारी बॉक्स कर लीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं उनको तो अगले लोग कॉटन करने वाला हूँ कहीं मैं बता देता हूँ मेरा पर्सनल वर्ल्ड है बस कि मैं बस एक दो वीडियो बनाऊँगा और फिर इसको ऑन कर देंगे भाई वैसे एक चीज़ नहीं है बस पास छोटी से मैंने चलो पर्सनल वर्ल्ड दिखा देना और यही था मेरा वर्ल्ड छोटी बनी है वहाँ पे गई मेरा विलेज देख सकते हो वहाँ पूरा का पूरा हमारा विलेज है और उसके बाद गई यहाँ पे क्यों और वहाँ पे बताया हमारा भाई फार्म पोर्टल से हम भी भाई मैं सोच रहा अगले पार्ट के हम लोग बनाएंगे गाइस अपना एक फार्म को मतलब यार और गए भाई हमारे यहां पे गाइस जो भी आते गाइस वो यहां पे फंस जाते हैं वो मतलब कि सिर्फ इनको यहां से मार सकते नहीं मार सकते हूँ गाइस तो भाग जाते हैं बता रहे हैं और भाई मैं जो अगली वीडियो का फॉर्म बनाऊंगा पूरे का और जैसे भी हम लोग अपनी आज की वीडियो को कर देते हैं अगर आप लोग हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं calculate data. Bye, bye guys.